Э, один садится сюда же, а второй присаживается с этой стороны. Не упадите, я прошу. Хорошо, там, хорошо, да. как скажете. <laughs> Вижу. Спасибо. Второй человек присаживается сюда, потому точно так же мы доворачиваемся коленочками, плечиками, разговариваем с ведущим. Поговорили, поговорили, встает ведущая, значит встаем и мы. Здесь стоя пожелали друг другу удачи. И точно так же вы уходите в ту же дверь. Вот по этой же схемке, обходя диван по диагональке, дверь открывается, вы заходите в середину линии пикатова. И очень важно не поворачиваться к нам лицом. Mm -hmm. То есть ушли, ушли, ушли.